Emre ile Üstün bizim hayatımızda çok önemli insanlardır. Çünkü bu arkadaşlar piyasa içindeki kimse kimseye inanmaz, güvenmez. Aynı sanat camiası gibidir, soğutma camiası. İlk defa bize güvenip de e, proforma faturayla direkt olarak fabrikadan mal almamızı sağlamışlardır. Sonra uzun yıllar beraber çalıştık, ortaklık yaptık, iş kurduk, kurduğumuz işi batırdık. Ticaret yapmaya denedik. E, ticaretten çok başarılı olmasak bile e, ikimiz de bayağı şey, çok şey öğrendik. Ondan sonraki hayatım, iş hayatımıza bayağı katkısı oldu o iş. Ama hep arkadaşlıklarımız devam etti. Ee, bazen insanlarla ticaretiniz büyüyor, küçülüyor ama insani ilişkileriniz kaybolmuyor. Bizim de insani ilişkilerimizin kaybolmadığı, hatta giderek güçlendiği insanlardır Emre ile Üstün. Ben Hakan Karaceli 1996 yılında İstanbul'daki Sodex Fuarı'nda tanıştım. 96-2016, 20 yıl geçmiş. 20 yıldan bu yana Cantek, Hakan Karaca e, çok fazla yol yürüdüler. Çok ciddi yol yürüdüler ama benim aklımda kalan tek şey var. Hakan'a yürüdüğü yol hiçbir zaman yetmez. E, Cantek'in 25 yıllık macerasını ben çok yakından takip ettim. Muhteşem güzel bir macera. 55 yaşında olduğuma göre bundan sonra 25 yılın sonuna kadar göremeyeceğim için e, benim, için en üzücü olan tarafı bu. Ama Cantek'in bir sonraki 25 yılındaki macerasını sonuna kadar izlemek isterdim.